Merhaba ben Ozan. Daha önce notaların adının nereden geldiği videosunda o tür re mi fa sollardan oluşan 6 sesli diziden bahsetmiştim. Buna 6 tel anlamına gelen heksakord deniyor. Fark ettiyseniz tek bir heksakord ile oktava erişemiyoruz. Peki eksik kalan ve günümüzde si do dediğimiz aralar ne deniyordu? Çok basit. Mi fa. Çünkü mi ve fa hecelerinin asıl amacı yarım sesin nerede olduğunu göstermekti. Bu belki mutlak solfejle eğitilen günümüz müzisyenlerine yabancı gelebilir. Ancak eski müzisyenlerin kafası o kadar da karışmıyordu. Çünkü harflerle gösterilen perdeler sabitti. Gelin bu sistemi bir de deneyerek görelim. Aralarında yarım ses olan ve günümüzde C do dediğimiz B C perdelerine mi fa'yı koyalım. B mi ise A re G de ut olur. Böylece ikinci heksakordumuzun kökünü bulmuş olduk. Az önce sol olan G şimdi ut oldu ve bu değişime mutasyon deniyor. C'den başlayan heksakorda doğal deniyor yani hexacordum naturale. G'den başlayan heksakorda ise sert deniyor yani hexacordum durum. Buradan bir de yumuşak heksakord olduğu fikrini çıkarabilirsiniz. Ki o da F'den başlıyor. Adı hexacordum molle. F heksakordu bize günümüzde si bemol dediğimiz sesi veriyor. Buradaki adı ise BFA ya da yumuşak B anlamına gelen bemolle. İşte bu yumuşak B'yi verdiği için F heksakordu da böyle tanımlanmış. Solmizasyon heceleri yarım sesin konumuna göre değiştiği için tek bir harfin ifade ettiği bir perdeye G sol re ut ala mi re gibi birden fazla hece düşebiliyor. Ancak B harfi fa ile mi'yi barındıran tek harf ve aynı harfte bulunmalarına rağmen aynı sesi vermiyorlar. Aralarında yarım ses fark var. Daha önce Pisagor sisteminde bahsettiğim ve mi-fa arasında bulunan yarım ses küçük yarım sesti. Beyfa, beymi yani günümüzdeki si bemol ve si natürel sesler arasındaki yarım ses ise büyük olan. Büyüğü küçüğünden Pisagor koması dedikleri bir aralıkla ayrılıyor. Her ne kadar istenilen herhangi bir perdede yeni heksakort kurulabilse de Orta Çağ Rönesans müziğinin temel ses sistemini bu üç heksakort oluşturuyor. Örnek olsun diye doğal ve sert heksakortlardan oluşan bir ezgiyi solmize edelim. Re, fa, sol, la, sol, la, re, re, mi, fa, sol, mi, re, la, la, sol, fa, re, mi, re. Bir tane de denemeniz için size bırakıyorum. Hoşçakalın.